કપાસના ભાવ ઘટતા ખેડૂતો થોડા નિરાશ થયા હતા પરંતુ આવતા અઠવાડિયામાં કપાસના ભાવ ફરીથી તેજીમાં આવે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે જેના પગલે ખેડૂતોને ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી અત્યારે સારી ક્વોલિટીના કપાસના ભાવ ઓગણીસોથી માંડીને બે હજાર પચાસ રૂપિયા સુધીના બોલાઈ રહ્યા છે ને બાકીના કપાસના ઓછામાં ચૌદસો પચાસ રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાઈ રહ્યા છે ચાલો જાણી લઈએ કપાસના તમામ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે પાલીતાણા તેરસો પચાસથી ઓગણીસો સાયલા એક હજારથી ઓગણીસો પચાસ હારીઝ તેરસો સાહીઠથી સોળસો ને એંસી ધનસુરા પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો રૂપિયા ઉપલેટા પંદરસોથી ઓગણીસો પંદર ધોરાજી પંદરસો ચોતેરથી ઓગણીસો છેતાલીસ વિંસ્યા પંદરસો ચોપનથી બે હજાર પિસ્તાલીસ ભેંસાળ ચૌદસો પચાસથી બે હજાર સિત્તેર રૂપિયા જેતપુર પંદરસો પચાસથી બે હજાર એકાવન વાંકાનેર અગિયારસોથી ઓગણીસો નેવ્યાસી મોરબી ચૌદસો એકાવનથી બે હજાર વીસ રાજુલા તેરસો પચાસથી બે હજાર અઠ્યોતેર જામજોધપુર પંદરસોથી ઓગણીસો સિત્તેર ભાવનગર એક હજારથી બે હજાર અગિયાર જામનગર અગિયારસોથી ઓગણીસો પાસઠ બાબરા પંદરસો નેવ્યાસીથી બે હજાર એકાવન રૂપિયા રાજકોટ ચૌદસો એકવીસથી ઓગણીસો અઠ્યાસી અમરેલી બારસોથી બે હજાર અઠ્યોતેર સાવરકુંડલા તેરસો પચાસથી બે હજાર એક જસદણ ચૌદસો પચાસથી ઓગણીસો એંસી રૂપિયા બોટાદ તેરસો પચાસથી બે હજાર ત્રીસ મહુવા સાતસોથી ઓગણીસો ને ચોવીસ ગોંડલ એક હજાર એકથી બે હજાર અગિયાર કાલાવાડ અગિયારસોથી બે હજાર રૂપિયા વિજાપુર બારસો પચાસથી બે હજાર કુકરવાડા અગિયારસો પચાસથી બે હજાર દસ ગોજારિયા અગિયારસોથી ઓગણીસો ત્રીસ હિંમતનગર ચૌદસો એકસઠથી બે હજાર એક રૂપિયો માણસા એક હજારથી બે હજાર એકતાલીસ કડી એક હજારથી ઓગણીસો એકાણું મોઢુસા સત્તરસોથી ઓગણીસો એકત્રીસ પાટણ તેરસો બોતેરથી બે હજાર રૂપિયા થરા સત્તરસો પચાસથી ઓગણીસો સાઠ સિદ્ધપુર ચૌદસોથી બે હજાર સત્રીસ દિયોદર સત્તરસોથી ઓગણીસો બેસરાજી ચૌદસોથી સત્તરસો ને દસ રૂપિયા ગઢડા ચૌદસો અગિયારથી બે હજાર એકવીસ ઢસા તેરસો પંચ્યાસીથી ઓગણીસો ને પચાસ ધંધુકા ચૌદસો પચીસથી બે હજાર દસ જાદર તેરસોથી ઓગણીસો રૂપિયા ખેડબ્રહ્મા પંદરસો ત્રીસથી અઢારસો પાંત્રીસ ઉનાવા બારસોથી બે હજાર બત્રીસ સિંહોરી પંદરસો પંદરથી અઢારસો પાંચ સતલાસણા પંદરસોથી ઓગણીસો પંચોતેર આંબલિયાસણ બારસો પચીસથી ઓગણીસો ને બાણું રૂપિયા